tiba tada puaga, tiba yitakubatubata wada kluaga, da tupitanya kuda titkutirpa. Yusukuma bitare taklan hi ada pada ya. Do to titpa wada takuta tiba blemi, yibatubata puape da yitikotsuka arat bluga. Nembala hmm, tada puaga, da ulo pleba. Cudra ada masa pua, da tokotirpa, da micula gilpala. Welcome to Ramsey siya Jonela. ရာမစီယာတခတာချိုအပွားမာရတဖာနေအဟိလတလက်ချိုပွားတမန်နေကောနော်နော်ချိုပွားပွားပလာစေတမတ်ကိုတာတော့ပွားတဆာရတဖို့တဖာမတ်ကိုတာတပူခောလာဂရက်လက်ပချိုပွားတမလိုလာအကကဲရတမဆေကောတာရတီရစ်ကိုဒီတော့တပါလာသို့တပလာစေတတပိတပုဒေါ်မဆာလတတလစီအဟိတပလလဲပွားချိုပွားတပကတာဆလာတမလိုလိုလိုကလလချိုတဖလေသူထဝဲနေမီဝဲတတိလူလာလာကတကပါစာထတိတာဒေါ်ပချိုတရတရမှုတဖတော့ပွားတဆာထတာဖို့တဖာရာမ မစီမီတက်လောက်တခါလဲအတလောကတက်လောက်နောက်တခါပါပို့တော့တကိတပါအမဖဲဤပို့တော့ပတတိတဖအမဖဲဤစကောတော့ဘဂိပပလက်ကမကဲထောတာဒေါ်တာမူတမကဲတော့အတော်တဖနေလားတော့ဝဲနေအိုဖဲနေခုတော့ပမတာဖို့တော့ယတိလောလဘချပွားအိုစစ်ကနေလားယသိညာလကျွတရဖဲဤတဖတဟိလတမီတခလာတာရတော့ ချေဖို့ဒါကဆုကဖော်ရပါချေဖို့လာအသာပတော်ပတော်ပချေဖို့တဖကရတာကပလကမလာကိုလာဘတာတလောလာပချေဖို့တရတရမန်တဖလာဂီတဖလာမတာဂီမလက်တပိတမပူဝဟိတဆရတာဖို့တိတဖစကဟိတဆရပါချေဖို့လက်ကလခိဘောလာလာမေချေဖို့ချေခလနီလာဒါယတိလာချေတရတရမန်တဖဟီလာတလာချေဖို့တဖကောနော်နော်လာယတိလာဝတိတလောဝပချေဖို့တဖလာကိုဒါတဆုကမလတိလဆေဒါအဝနမီတလာလာသူပတာဝလာကတိဘာဝတိအတဒုထလာနတာဒတမလောပူ ဘူနေလားဘမတာဖို့တာဘချိုဘိုတိတဖာလဲချိုနေအပကဖောတာလာထီဝဲအချိုနေအကွာတလလိုလဲပါတဝအပူခေါပလိုဟခုဒဘီအတဘထွဲလက်ထီကောကပတော်တတ်တို့ဆယ်လဲနိတဝတာရတက်ကလေဘချိုဘိုတဖာတာဆုလကတိကွာတာစုံမတလာတိလဆဘခတာရီလဲချိုတဝအပူတာလဲတာရီလဲဟခုဒဘီချိုတရတရမီတဖာအဟိလာတာလက်တမအပူလဲပါလာတတလိုနက်လက်တဖာခုဒတတိကွာတဖာလဲဘတာပလေလဲဘချိုဘိုတော့ရက်လဲလဲကတိကွာရတာတုံမီခုဒတပူတကူတ ဖာလာအိုဒါသဆလတာတဖာတလက်ခေါပလိုဒါကတိမလုံးနေတာတကတော့တကဖဲမလုံးနေပါခါလဲကောဆာတခတာကျွာရီလဲဖရာစီအတရတက်လဲချိုပိုတပအထဝက်တော်တတလိုလဲဖရာစီအကလိုရမ်စီချိုအတမတလဲအတမတကိုဒါတော့လိုက်ထောဒူနော့ဖရာစီအတော်ဖီချိုဒါမြေချိုတို့တဖာလဲဟိမဆပချိုဖွာကလဲတဖာလဲရီထောလဲကလဝါဒါဖရာစီကလိုတမလုံးနေနကိုတဟုတကဖဲရီလဲရမ်စီအခိုးဝဲတဲ့ဒိုနေပါတတဆာထောလာကဆဲကဲဝဲတော့အဝတိကလဲလဲတော်တော်ချိုတော့ ပါချပွားကနေအမလိုတလက်တထချွီလေမလိုတလက်ထီကောကမင်းမင်းလေမလိုတလက်ဖရစီယကလိုနိုရနပါချပလက်တဖရစီယကလိုမင်းမင်းတက်စပနီယကလိုသေဒေါထဘုန်ယဝနေမီတတကလပတိပပါချပွတဖာတဲဝဲကလိုအကဘတခတချလာပွေဒတမနလာလေခဖလိုဖဲသစတာပါချပွတဖာတဆောတလေတီလဆဲလေအစကတဝဲတဲ့တအမှုနေမီတမနတခလာဝဲတဲ့ဒေါထချွာကောခလေဒေါတပိတမလက်တပိချွာပူကလေတော်လပပလောချပွားကခဲလနေအဝဒတမနီလာအဒီတလိုသာချိုဒရာကရ รูดอจุดราตามาตะกูดัดบุคอลกะตะสารวะจโปกรูตะพะดอปะตอขะตะ တူပပဒီတိုကကဲထလာဝတိခဲလာကောဒါဘတဘကွာလိုလိုလဘတကိတဘာတမိထဲတမလောနီယာကောအစာအဝတိတို့တော့ဒီပကညောတကဒီလည်းနေလောင်အဝတိညာပတနေရီတို့ဝဲလဲအဝတိယာကောဒါအဝတိတိညာလဲကပလက်ထချိုဖဲလဲလာတော့မူကောတော့အဝတိကတော်တလဲကပထဘာစုတော်ချူကောအာနေအနေနဲ့လဲပတခတ်တချိုတမလောနီယာပူဖရာစီယကလိုတာရတက်လက်ဖာဒါအဝေကဖာဒီအမီတဒီတဝတစီတိခဘာတတခိုရမဲတခွတရတဖာဘာတဟိယခဖလတိ ကောကလမိကွာတီကောပါတဝဲတိုင်ရပါကဲပါချိုဖို့တဝဲကရူအဝတိနာလာတလတိလဆက်သေးပဲတော့နုကေကရူလဲရမစီစစ်ကောဟိဝဲကတိသူဝဲရိဘဘာအခုဒဖလကလိုတဖတာသူဝိတဆဲတဝဒမလန်ဟိတာစကတလကမလိုဘခာရမ်စီတခတာချွာကနေလားပိုခကွာလာနာတော့တူလမနလဲရမ်စီတခတာချွနေလားမြေတော့တင်ညာတော့တာကနေလနကွာပဲ spps.org ramsi menme sekloba pe khu yete ki kwita kho kho khu warke